Monta la Xiaomi e vedrai che farai sempre meglio. Io te lo dice uno che se monta la session va di più. Cosa ti devo dire? Così. Inutile che mi stai a guardare. Mollala. <laughs> Lollo, Lollo, fai la dichiarazione perché ho fatto il mio record di pista con l'Axiomi su Te l'ho detto, hai visto? Io avevo detto che lui andava, andava così.